Polecam książkę Zen to Dan. Jej autor, Leo Babauta, dał podtytuł Proste sposoby na zwiększenie efektywności. Kwintesencję swojego rozwiązania zawarł w poniższym fragmencie. Cytat. Po pierwsze, gromadzenie. Noś ze sobą notatnik i zapisuj w nim wszystkie zadania, pomysły, projekty, inne informacje, które przychodzą ci do głowy. Przelewaj je na papier, żeby ci nie umknęły. Po drugie, przetwarzanie. Nie zwlekając, sprawnie decyduj o losie rzeczy zgromadzonych w skrzynce spraw przychodzących. Zajmuj się swoimi skrzynkami, pocztową, papierową, głosową, komputerową nie rzadziej niż raz dziennie, a w razie potrzeby jeszcze częściej. Po trzecie, planowanie. Wyznaczaj kamienie milowe tygodnia i najważniejsze zadania na każdy dzień. Zajmuj się najważniejszymi zadaniami rano, żeby zwiększyć szansę osiągnięcia sukcesu i wcześniej mieć je już za sobą. Po czwarte, działanie. Skup się na jednym zadaniu naraz. Eliminuj źródła bodźców, które mogłyby cię rozproszyć i zajmuj się zadaniem do wykonania tak długo, jak to możliwe. Nie dawaj się rozproszyć i pod żadnym pozorem nie próbuj robić dwóch rzeczy naraz. Koniec cytatu. Brzmi prosto? No, bo wszystko co najważniejsze jest proste, ale niełatwe, bo trzeba to konsekwentnie robić.